ဝင်တော်မမီတွေနော်အာကိုဝင်အစိုးပိုင်းမှာအံ့နေဆိုတာတော့နော်တဘာဝလို့တော့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ကိုဝင်တော်မိခင်10ယောက်မှာ8ယောက်9ယောက်ကအံ့ညတာ哦အဲ့တော့ဆရာတို့ကတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရှိလဲဆိုဟာအံ့မှာပဲဒါတဘာဝပဲအဲ့တော့ကိစ္စမရှိဘူးနော်အံ့မစေနော်အဲအစားအသောက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လို့စားဖို့လိုတယ်နည်းနည်းနည်းနည်းခဏခဏစားရမယ်နော်အံပျောက်တဲ့ဆေးလေးတွေကိုဆရာဝန်ကညွှန်ကြားရင်တောက်ရမယ်နော်ချို့ကျတော့အံမှာကြောက်လို့ဆိုဘာမှမစားဘူးအဲ့ဆိုပူဆိုးတယ် နော်သူ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကြလို့ရှိရင်ဟာအာနာပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်တခုပဲပေါ့ဟာအရန်အာနာပြီဆိုရင်တော့အဲဆရာတို့ကသတိထားရမယ်နော်ဘာလို့သတိထားရလဲဆိုတော့တခါကြရင်အမွာဖြစ်နေတာတို့တခါကြလို့ရှိရင်ဟာတာဥမပေါ့ကိုဝင်ကရိုးရိုးကိုဝင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တပြစ်တီးကိုဝင်လိုဟာမျိုးဖြစ်နေလေအရန်အန်တက်တယ်အခါကျတော့ဟာအတော်ဆောင်ရဲပြီးတော့တေချာရိုးရိုးကိုဝင်လားနော်အမွာလားတပြစ်တီးကိုဝင်လားဆိုတော့စမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့လဲလိုတယ်နော်အဲ့တော့ဘလို့ခံပြကြရင်စေးရုံတက်ဖို့လိုလားလေဆိုတော့ အရန်အန်နေအန်နေအန်နေအန်ပြီးတော့ဘာအစာမှမဝင်ဘူးဆိုရင်တော့ဟာအရေးကြီးသွားပြီနော်ဟာအစာလည်းမဝင်အန်အန်အန်ဆိုလို့ရှိရင်တခါလေတတိတွေလစ်သွားတဲ့အထိတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ခါမျိုးကြရင်တော့ဆရာတော်ဈေးရုံတင်တင်ပြီးတော့တခါလေဗဇက်ကမစားနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟာဈေးတွေကိုနော်အခါလေ drip တွေကိုနော်အခါလေတနေ့ကို၅လုံး6လုံးအဲအဲ့လိုမျိုးနော်အကျော်တွေကတော့တွင်းရတာမျိုးရှိပါတယ်လို့အကြောင်းမလို့အဲချီနီကိုကြည့်လိုက်ပါ ည်းနည်းပါးပါးလောက်အာနာဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးအိမ်မှာပဲနာနာနေနေနေအစားအသောက်တွေဟိုမှာအစီများတာတွေအပူအဆက်တွေသိချင်တာတွေအစာမကြေတဲ့ဟာတွေတော့မစားနဲ့ပေါ့ပျော်ပျော်ပြောင်ပြောင်နဲ့အစာကြေလွယ်တာလေးတွေကိုစားချင်တာလေးကိုရွေးရွေးပြီးနည်းနည်းနည်းနည်းနဲ့ခဏခဏစားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ซีฟัม caring for well-being